小时候喝的汽水，橙子味儿的，都是气，都气儿。北冰洋。现在也喝。饼干叫叫什么？小熊饼干。不是，两个儿，饼干又叫啥？饼干又叫啥？较。 <laughs> 就是牛肉转牛肉什么的。不知道。 <laughs> 曲奇，曲奇他妈是曲奇饼干，是他妈饼干饼干多了。里边撸什么？撸串啊，什么什么的？羊肉串。对。我操，这都有。南方吃的，黑什么？南方吃多了，水冲的那个黑素素浓那个，呃，那黑芝麻糊。啊。M，叫什么？快餐。卖了。丰胸的那个水果。五万。 我闪就是冰榴莲，我操！ <laughs> 调着喝的那个， <laughs> 调着喝的那个，好多咖啡，三个字，调着喝的那个，好多种，什么啤酒喝的，yes，朝鲜冷面，yes，我是中国人，不是跟姐姐齐名的什么河谷， <laughs> 对，就是河谷，你又录干什么？你老录。 路，应该别不会发日常，这。